En realidad nosotros no hemos dado permiso eh, para el traslado de ese interno. Además, me comuniqué con el magistrado Edward, que es el titular de eh, Hermana Mirabal, y me dice que él no ha, le ha dado permiso a ningún interno para eso. Eh, la magistrada eh, de la ejecución de la pena tampoco puede dar un permiso, porque no es un, interno que, está condenado eh, de manera definitiva, por lo que nosotros entendemos y también llamamos a la encargada de esa cárcel y lo que nos informa es que tuvo una emergencia de un tobillo, pero nosotros le dimos que no, que esa situación tenía que informarnos a nosotros, porque nosotros tenemos mecanismos de un pronto mandar un médico legista, un médico eh, eh, y que lo evalúe si, en realidad, ahora si es un, asunto ya de vida o muerte, y eso es otra cosa, porque el derecho a la vida está por encima de todo, pero situaciones así, con nosotros no hemos dado eh, el permiso de eso, y nosotros eso lo vamos a informar En realidad nosotros no hemos dado permiso eh, para el traslado de ese interno. Además, me comuniqué con el magistrado Edward, que es el titular de eh, Hermana Mirabal, y me dice que él no le ha dado permiso a ningún interno para eso. Eh, la magistrada eh, de la ejecución de la pena tampoco puede dar un permiso, porque no es un, interno que, está condenado eh, de manera definitiva, por lo que nosotros entendemos y también llamamos a la encargada de esa cárcel y lo que nos informa es que tuvo una emergencia de un tobillo, pero nosotros le dijimos que no, que esa situación tenía que informarnos a nosotros porque nosotros tenemos mecanismo de un pronto mandar un médico legista, un médico eh, eh, y que lo evalúe si, en realidad, ahora si es un, asunto ya de vida o muerte y eso es otra cosa, porque el derecho a la vida está por encima de todo, pero situaciones así, con nosotros no hemos dado eh, el permiso de eso y nosotros eso lo vamos a informar.